menunjukkan gimana caranya untuk membuat crop hoodie switcher. I'm so happy because I found this fabric. This is very smooth and cozy. Sebenarnya ini cukup simple dan mudah. Crop sweatshirt dengan hoodie yang cukup besar dan lengan yang gombrong. Soalnya kita akan fokus dalam menjahit hoodie dan mansetnya. Kita juga bakal kasih sedikit detail di jahitan dan di tali ini. Kalian mungkin tahu gue suka banget sama detail yang simple. Gue yakin banget kalian juga bisa bikin. Dan kalau kalian mau tahu gue beli di mana bahan ini, gue beli di Cipadu. Cipadu itu di daerah Tangerang. Kalau kalian suka dan mau nonton video yang lainnya, kalian bisa subscribe di channel ini. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi. Bye! sudah dijahit pinggirannya, kemudian dilipat dua. Kalian ikutin jejak jahitan itu dan kemudian dibalik. memasang manset ke lengannya memang rada ribet karena lengan yang besar dan manset yang kecil. Itu disengaja karena manset sebenarnya sebagai media untuk menciptakan efek kerut di lengannya. Pas jahitnya harus sedikit ditarik. lipat dua kayak gini bertujuan menentukan titik tengah. Kemudian titik tengah tadi disatukan sama titik tengah hoodie. bagian hoodie depan yang berlebih gini sebaiknya dipotong supaya jatuhnya lebih natural Thank you. Thank you.